हमारे यहाँ तीन तरह के लोग जानवर लेके आते हैं एक तो वो होते हैं जिनका अपना जानवर होता है भाई उन्हें बहुत लगाव होता है उससे और कोई दुर्घटना हो गई होती है और वो बड़े दुखी होते हैं और वो कहते हैं भाई कुछ भी करके इसको ठीक कर दीजिए कुछ वो होते हैं जिनका अपना जानवर नहीं होता सड़क पे किसी को घायल देखते हैं तो उसे ले आते हैं और कहते हैं कि भाई इसे आप ठीक कर सकते हैं क्या इसके अलावा तीसरे वो लोग हैं जिनका अपना जानवर होने के बावजूद यहाँ लाते हैं और चाहते हैं भाई कोई जुगाड़ कर दीजिए मान लीजिए जैसे जानवर ना हो कोई स्कूटर है कि इसका तार फिक्स करके ठीक कर दो इसको जल्दबाजी में खैर ऐसे ही एक आदमी एक छोटे पपी को ले आया तो उस पपी को प्रोलैप्स हो रखा था तो हमने उसको बताया कि देखिए इसका इलाज लंबा खिंचेगा इसकी सर्जरी होगी और इसकी रिकवरी लंबी है तो वो इस बात पे बिदक गया और वो उसको वहीं छोड़ के चला गया तो हमें बाद में आस पड़ोस में पूछने में पता लगा कि वो आदमी ब्रीडर है तो ये लोग क्या करते हैं कहीं से ले आते हैं डॉग कई बार चुरा लाते हैं खरीद लाते हैं थोड़ा बड़ा करके बारी बारी उसको प्रेग्नेंट करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो उनको बेचते हैं तो इसीलिए उसको तो यही था कि भाई इस पे इतना पैसा कौन खर्चे इसको यहीं पटको और चलो तो सबसे पहले तो हमें था कि इसकी थोड़ी सूजन कम हो थोड़ा इसको आराम आए तो उसके लिए हमने बर्फ़ के पैक होते हैं आइस पैक्स वो लगाए एक नम्बिंग क्रीम आती है जिससे इसको थोड़ी आराम मिले वो हमने लगाई और उससे ये थोड़ी थोड़ी कंफर्टेबल हुई पर इसका जो इलाज था वो सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता था तो निर्धारित दिन पे इसकी सर्जरी हुई और उसके बाद इसकी फिर रिकवरी शुरू हुई तो ये बड़ी डरी डरी रहती थी और थोड़ी शट डाउन सी थी खैर हमारे को लोग बहुत खिलौने वगैरह डोनेट करते हैं तो हमने इसको देखा कि भाई इसका खिलौने में इंटरेस्ट आए तो हमें पता लगा कि इसकी जो फेवरेट गेम है वो फैच है तो वहाँ से हम लोगों का इसके साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा सुधरना शुरू हुआ फिर ये बड़ी प्लेफुल हो गई हमने इसका नाम छमक छल्लो रखा प्यार से सब इसको चमी कहते थे तो वैसे खुश थे ये पर इसको कहीं पे एक ये चिंता सताती थी कि भाई ये लोग मुझे हमेशा के लिए थोड़ा ना रखेंगे भाई ये लोग तो क्लिनिक हैं तो मुझे कोई अगर घर मिल जाए जहाँ मैं हमेशा रह सकूँ जहाँ हमेशा मुझे कोई प्यार करे तो मेरी बात बने काफ़ी महीनों के इंतज़ार के बाद छम्मक चल्लो को कनाडा में आखिर एक घर मिला अब ये थोड़ी घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है ना देखिए कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें कुत्ता खरीदना है और कनाडा में कोई पैसे खर्च करके इंडिया से एक बेघर कुत्ते को अडॉप्ट कर रहा है कि है ये बेचारा सड़क पे ना जाए अब देखिए है क्या एक तरफ तो ब्रीडिंग की वजह से ऐसे कुत्ते अबैंडन कर दिया जाते हैं भाई जो उनके काम के नहीं हैं या एक कुत्ते को तीन चार बारी प्रेग्नेंट कर लिया उससे बच्चे ले लिए उसको भी सड़क पे छोड़ दिया जाता है और जब लोग ब्रीडर से कुत्ते खरीदते हैं तो अडॉप्ट नहीं करते तो दूसरी तरफ ये बेचारे वहां मार खाते हैं कि अब ये सड़क पे बेघर हैं खैर तो चार और पपीज अडॉप्ट हुए और चम्मक चल्लो अपने चार दोस्तों के साथ पहली बार प्लेन में चढ़ी और इस तरह वो फिर कनाडा पहुंची अब ये उसकी लाइफ का पहला अच्छा एडवेंचर था वैसे तो सड़कों पे इन लोगों की जो लाइफ है गाड़ियों से बचना सारा दिन खाना ढूंढना उन लोगों से छुपना जो पत्थर मारते हैं लात मारते हैं वो किसी एडवेंचर से कम नहीं है पर ऐसा एडवेंचर लाइफ में कौन ही चाहेगा एक और छोटी सी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए जब हम लोग चीन से सामान खरीदते हैं तो एक तरफ तो हम अपने देश के उद्योग को दरकिनार करते हैं दूसरी तरफ जो चीन क्रूरता करता है उसको हम बढ़ावा देते हैं ठीक उसी तरह जब हम ब्रीडर से डॉग खरीदते हैं तो ना सिर्फ हम जो अपने देश के देसी कुत्ते हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं बल्कि हम जो ब्रीडर्स की क्रूरता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और वैसे भी देखिए सारी बातें छोड़िए दोस्त आखिरकार बनाए जाते हैं खरीदे नहीं